Lumipas man ng maraming araw, ikaw pa rin hanggang ngayon. Sa bawat hakbang, aking dala ang iyong mga ngiti. Patuloy ako maghihintay para masilayan kang muli. babalik ka man. Gusto kong malaman mo na mahal kita.